Doncs nosaltres oferim eh, col·laboració, eh, tenim una bossa de voluntaris de, del camp dels científics de les dades, que són treballadors en científics de les dades mm, de manera professional i que han decidit invertir el seu temps lliure eh, ajudant entitats socials i aleshores nosaltres eh, fem un primer contacte amb les organitzacions, eh, trobem possibles col·laboracions plegats i aleshores eh, proporcionem doncs, el voluntari adequat amb la capacitat tècnica adequada per tal de que aquests projectes es transformin en unes eines que siguin mm, al final doncs, satisfactòries pues, doncs, per la ONG i, per, i, i, i puguin treure millor les seves dades. Normalmente lo que encontramos que es el problema más grande es que no hay cultura de datos. Mucha gente Em, no piensa en las necesidades que tienen de los datos, y no es porque son tontos, simplemente es algo que no normalmente organizaciones no tienen mucho tiempo para dedicar a esto, pero muchas veces no tenemos los datos necesarios para poder responder a las preguntas que tienen. Entonces, eh, un problema que vemos muchas veces es em, no tenemos los datos o no podemos cruzar los datos necesarios para poder generar la respuesta necesaria. Em, ¿Es una cosa mala? Sí, pero el lado bueno de este problema es que es bastante fácil de resolver. Pensándolo un poco, es bastante fácil montar una estructura de datos que corresponde a las preguntas que las organizaciones tienen. Y es algo que intentamos ayudar siempre que, que podamos en resolver este tipo de problemas. Doncs, bueno, per començar, un perfil tècnic, un perfil que tingui coneixements d'estadística, de matemàtiques, doncs és convenient. Al final es tracta de doncs, treure doncs això, mitjanes, màxims, mínims, eh, distribucions i aleshores un coneixement estadístic, no cal que sigui un coneixement super eh, profund, però un coneixement estadístic és, és important. paralelamente, no sé, Yo también añado que lo más importante en un perfil es ganas de hacerlo. Eh, muchas veces la gente piensa que lo que se hace a la hora de visualizar datos es algo de otro mundo, cuando realmente eh, a lo mejor se puede sacar mucho con un perfil no técnico. Luego, eh, a lo mejor hacer 100% de lo que quieren requiere algún perfil un poco más técnico, pero se puede hacer mucho simplemente intentando. Entonces nosotros siempre decimos a la gente, inténtalo porque a lo mejor te sorprenderás de lo que es posible.